Я, that shit Ey, eh, Perth, anda aprendiendo esas jornallas Mi madre coco con un flow quemado Escupo hielo, te quedaste helado Life frozen, no estoy congelado Acelero, yo nunca le paro El del coco con un flow quemado Escupo hielo, te quedaste helado Life frozen, no yo congelado yo nunca te miento, te tiro la ría Me muevo en la cancha como Di María Te meto tres goles, celebro todo el día Le meto tu jevo, me dice mi vida Estoy concentrado, busco el efectivo Con todo mi equipo ganando el partido Me sube la fiebre, me pongo agresivo Explote para adelante, saltando en los vivos Ando elevado, no pienso bajar Todas esas gatas se quieren montar Aunque yo quiera no puedo parar Yeah, yeah, yeah Ando elevado, no pienso bajar Todas esas gatas se quieren montar Aunque yo quiera no puedo parar Yeah, yeah sigo votando solo para ganar Todos esos gente se quieren matar Por que intentan no cazan el flash Puesto para lío con todo mi squad Sigo enfocado, metido en mi plan A mi familia voy a alimentar Y que nunca le va a faltar el pan Y que nunca le va a faltar el pan Thank you, Mario. Mimo de coco con un flow quemado Escupo hielo, te quedaste helado Life solo estoy congelado Acelero, yo nunca le paro modo de coco con un flow quemado Escupo hielo, te quedaste helado Life solo estoy congelado como la clavo a la base de tono Entro, penetro con barras perforo Dentro del centro manejo los modos Mejoro, acciono y lo perfecciono Ellos la presa y yo como un oso Estoy fluyendo como un coloso Chaleco de oro, no tiro con plomo Así es que lo domo, al billo lo tomo Encerrado no puedo escapar yo ya quiero saltar Mi cabeza no quiere aguantar yeah. Poseído no puedo parar yeah. La efusión no quiero congelar La efusión no quiero congelar La efusión no quiero congelar La efusión no quiero congelar